fue exactamente así como dijo el abogado, así fue como se dieron las cosas. Fue tranquilidad, confianza. Gracias a Soto. Doctor Eduardo Soto. El doctor Soto. Con el señor Soto. Eduardo Soto. Eduardo Soto. El doctor Soto. Un residente feliz. El doctor Soto. El Eduardo Soto. Eduardo Soto. El doctor Soto. Eduardo Soto. Él me devolvió la vida. <laughs> Por favor.